Thank you. amanya nze habat sebuliba ngeera ndi memba wa asu kigwayo kitya association saloons and spa in uganda olwaleero nno nsinzidde nno munyonyo gye nfunye saluni emu mwengenda okudemonstratingira saluni kyeki ebyumu ebeeramu byebitya babitereka batya tukuma tutya obuyonjo kiki kyetugenda okukyusa biki ebikyuse biki byetugenda okutereeza okutambulira ku mutindo gwa covid-19 amateeka agaliwo gwe nandaba naawe ampuliriza nsaba owegendereze owulirize olabe biki byetugenda okukola obeeko kyoyiga kati kankutwale ku joyan mo olabe ekisingako awo ya joy and more njagala nkulage gwenno agenda okubanga okyusakyusa musalo kiki luwande badde okyusa first of all kasanitaiza kaffe obulungi lunti yonna tyandibadde akozesa ga mirundi nno kati ebiri waliwo buno obuseru kali otomatiki era ndatuka obuteesa engalo njagala nkulage nga bwe kigenda okukola olaba nekaleeta nonaaba kano kakekkereza naye ate wali omunanga tasobola kasobola kano waliwo buno magezi maganda wa buno bwa bulijjo obuli affordable genda okakule teekawo omwana wabweru kitegeeza kigenda kukakatako okuba n'omwana wabweru okubanga akuuma ba client okola otya okubanga basanitizinga before they enter the what the saloon nga bwe nakunyonyedde omulundi ogwasookedde eddala nti saloons zonna okwetoola uganda kyetuba tufa abaclient okujja mu bungi so tudula entebe ntuziteekamu buli muntu afune waatuula nga bwokiraba wano waliwo entebe zisoba mukaaga olwokwagala bakiraa nti bajje naye olw'embeera ya covid-19 n'amateeka agaliwo entebe emu erina okuvaawo tusobole okukulietinga space kankikulage onyambe kenevaewo kitegeeza nja kuba nsigaza space nene okuba kira nti asooka nkira nti owokubiri singa omwana w'enviiri omu agenda osala abeera wano owokubiri n'abeera wano nkakasa nti sipeesi eno emala bulungi nnyo n'obutasiiga kirwadde kya covid 19 saluni ebaddayo n'entebe omukaaga bbiri zigenda kuvaamu tusigaze entebe nnya gwenalina saluuni gezaako okukendeeza fanica ali mu kifo kyo ofune sipeesi ekumala osobole okulaba nga otambulira ku mutindo kankutwale ate ku kiddaku gamaze okutuula omwana ajja kujja atandika okwetegeka ajja kusooka n'okwambala glaves ze yo ku mimwa tuba balina ate omusala ekirevu tukakasa nti oli glaves zayambadde n'okuba nti naye protektinze bulungi waliwo security emala era eno ebadde enkola yaffe abasaaluuni nti buli kyonna kyokola kakasa nti clantwo ali protected bulungi ekyo kyakola bakita dreping kasosezaako bakayita kanextrip kayamba client okuba nti liquid yonna ne emuteereddewako teyingira teaffecti nga ngoyeze nalyokazaakanagoeke tuyita draper bwozebwa ne bugolebwa buli dakiika bulina olususu olwangu okala so tukkiriza nti tujja kubaamu obuwera omwana bwatyo ajjayo mashini mustalizer mashini eno alimenti okusooka okugifuuyirako natta obuuka n'agirongoosa eterekebwa mu kuuma kano ke bayita sterliza zibeeramu 24 hours ng'amaze osala oba nga talinasala oludda olwetubaddeko tuba tulaga mwami nga bagenda musala endiina ate wetuddaokuluda lwabakyala tugenda kikola tutya kira nti ng'amaze okutuula tulina saaviisi nyingi ezikolebwa ku bakyala esaala zino bali mukukola kibaita retach kira njira mulaba bulungi nyo nti ateereddwako tawulo enjeru it is an indication of hygiene tawulo enjeru bwebebwebeddugala twali kukusa so kitukakatako okulaba nti tawulo ebeera mu kala enjeru agenda omukolako gwe twandise therapist waffe ayambadde glaves bulungi agenda maaso n'omulimu gwe kubanga akola okira nti ebizigo bino byakolako byennyini bikambwe sikakasa nti waliwo nakawukukanyiza n'okubisemberera awo katuveewo ate mutwale omwana ow'enjala yakikola atya okulaga omwana asala embiiri prosesi mwayita omukyala akola ku mbiiri prosesi mwayita so nno kati nkuleese ku njala omukyala nga takoze kulwala omwana tutafuna tugenda kukuma tutya obuyonjo oba tubale tukuma tutya obuyonjo side eno ate emitala otumya ekifo kino ebitwandise bandikiwatebo kubeerako jutex kubeerako coton kubeerako remova ne kasantaiza kafe kabeerawo kiraya nti entebe ye agenda okukolako atula ludda luno era tukosa tawulo njeru awatali kubuusabuusa kankulage omwana nga asetinga kilayanti we era nga amutandikako kimukakatako okusanitaiza engalo ze kulungi nnyo nawako nikira nwe naye nasanbayi mumuze ekyo nga kiwedde kira ate naye tumubretinga bamubretinga batya teka batulage adira talo yaffe nenjere obulungi nagimubikkako aleke okuba nga amuyiwako ekintu kyono kiyinza okugaza emweze oba okuweera ekyobulabe eri bwaty atuula n'atandika ate kubanga tukakasa nti sante ekyo nagenze mumaaso tubakozeeko akawo katuba tumaze mukati emuvono bwe tukozesa wamaanyi tamanyi nadde tu ebintu ne bitukozesa tutwandise nga sidwalo tamanyi ddetu tamanyi obwo obutundu kimanyi kutta bino bikira obuuta 99 ekasigala nga pasi tuteeseeko ate mu saidi eyaba spa spa kyeki gye tukolera massaagi nezi fashon njagala nkulage special etambula etya bw'otunulira ruumu yaffe eno nga bwetegekeddwa eno ruumu nno mwetukolera fashon mashini zonna ezikola fashon weziri products weziri kerantu waffe kuno kwetukumukolera fashon njagala nkulage product pa product mu bwangu obwekiko ekyawagulu otegere bukimu tulina products mpitirivu fashon kyeki kwekubanga omuntu alina feesi erimu oluyinjayinja ayinamu ebintu byatategeera ngandiyagadde ogiterereza tukozesa ebintu bingi nyonyonyonyo okwaba nga feesi eyo etereera okusookera dda tulina products zaffe zabika bingi ku katale ezikola kyetwandise fesho tulina kyebayita kilinza tulina kyebayita toona scrap ne oil byono byonna tubikozesa mu fesho process byonna nga tubimaliriza tusembyole kitwandise steaming oba kiyite ekyuma ekikuba omuko gwogwokya okwaba nga kipreparinga feesi obanga obadde oyina embalale nesobola zimba netuzisikamu novawo ngaoteredde enono yesitiima yaffe etekebwako bulungi masanyalaze ebugumya amazzi gano negatokwetera ddala nga gali ku sitoofu kira nti waffe tukasuminga nti tugenda mubalaga engeri gyajjamu efulumya omuko ogwokya kitegeeza nti embeera yonna ey'akawuka teyina weyinza kubeererawo Klaatu wafe namaze okulaga nga ayingira tumuddeko nga tusya. Oyinza okwebuuza lwaki alina okujja mu ttoopu ye. Ttoopu ye ajja mulwansi oba okola ku fesho olina okkirira at least paka mupegaalegaalye n'ojja era n'omukwako sipeesi nekuleetya neetereera. Tugenda funa mukisa kubanga tumuteekako ebintu bingi kubanga obudde buba bungi naye nga bulakunyonyodde products zaffe ez'enjawulo otandika ne cleanser n'osooka omuggyako buli kimu ngeraba oli erinnya cleanser cleanses and it opens the powers tulina obutuli kukwesiya opportunity bonna bumupiira ddala bulungi nnyo n'omukolako bulungi nolokosako toona nozaako scrab n'omumasaginga oba omaliza amasaji bwe pa n'omusteaminga omaliza steaming en bwaba ayina embalaba ez'okusikamu awe onyini wenyini ngaokya steaminga zisikeemu tubadde n'enkola nti omuntu bamala omusala enviiri katugeze abaami omaze osalibwa enviiri wabaddewo ate abaana bobuwala oba abalenzi abajja ne bamumasaginga ne bamutereeza n'avaawo nga mwatwanyumiddwa naye olw'embeera ya covid-19 eyazeewo twakyusizaamu era tugenda kukwanizibwa okukyusa tulina kituyita tawulowooma tawulowooma eno ebeeramu butawulo era nga bwekiwulira tawulowooma ebuguuma nga bubuguma nga bwokya bulungi nnyo babwoza mu mazi agatukula ne bateekamu detto ne bakuteekayo nti bwokakozesa ku muntu okola ebintu bibiri relax the maso ate notanobuko omwana oli guno okolaze nga sala embi alina kati okujja nfune katawulo kano agenda amalize kiranti we tekikyetagisa mwana ate kujja kunyiga kiranti kitegeeza kiranti agenda atandikibwako omuntu omu era amalirizibwe n'omuntu omukajja eri nga kabuguma asooka n'afuna tawulo ate n'amutrepinga obutabufugaza ngeera bwolaba bwali mukikola bamala omutrepinga obulungi enyenyenyo agenda funa katawulo kaffe kali akwokya era nga kali mu detolo jjukira byeta tuyamba okutta obuwuka mwonna okubeera mu kifo kyonna aliza katawulaako tulina ebintu binyo tulina kyebayita after shave after shave ajjamu muteekako era yongedda n'okutta obuwuka tubadde tubikola bulijjo tekizze mu kiseera kino saaluni bwebadde etambula omukwana ndaba nga amaze okukuyisaamu byonna saluuni bwegenda okuba nga etambula enkyukakyuka zonna ezizze olw'embeera ya covid-19 era nga nkakasa singa wegatta ku asu jukira mutandika nagambye nti asu kigwayo association for saloons and spars mu uganda kikwasaganya bananyini saluuni abakozi abakola masaluuni ne basobola okuba nga bafuna omulanga gumu okuba nga balina eddoboozi ebyawamu bwakola musaala ono singa ofuna obuzibu bwawandibadde otukira asugagamba nti yobamosibeokamu nani musaala oni ngaoli confuse tomanyi kyakukola tomanyi wakutandika abakozi bakutawanya noli bikutabula asugeena ansa kyangu otwegatteko kyangutambulire wamu kakasa byona nga tubigoberedde tujja kusigala nga obulaitu bulwanyisiza ate n'omuntu wabulijo ali bungi abatisebuliba amanya nze bire robert ahimbisibwe ngera i am the proprietor of joy and more saloon found here at munyonyo roundabout first allow me to remove this mask so that i can speak well for better so that you can hear me better Yes, as I said, uh, I'm Bire Robert, the proprietor of John and Mo Saloon here at Munyonyo Roundabout. I am the publicity secretary of the Association of Saloons and Spas in Uganda, ASU. ASU is the association that brings together owners and employees of all saloons and all spas, all beauty centers in Uganda. We are here to find one voice to make sure that our industry understands what we need to do, what our customers need, because we are a service-based industry, and then package it together in a better way to satisfy our customers. Now with the challenge of COVID-19 pandemic, which has brought all of us to our knees. We are really stuck, especially following the government's decision to lock down the country and especially our industry where they have continued us closed. They have continued to close our workplaces even when they are doing partial opening. I am here to appeal to the government. I'm here to appeal to our good president. You know we love you. But our people are dying. I own this saloon. This saloon must pay rent to the landlord. For the last three months, we have not worked for maybe another time, another two, three months, we don't know. Where shall we get the money to pay the rent? We have people here, the barbers, the petitions, who depend on this saloon for their survival. Right now, for all this time, they are earning nothing. They have nothing to eat. Survival, yes, we have to defeat the virus, but we also must keep the body active. There is no survival when there is no income. We have tried our best to pull resources from everywhere to support our staff, our members who have been providing the services. But we are also getting stuck. Three months down the road, we, are, we have capacity no more. Kindly, the government of Uganda, we are calling upon you. We have demonstrated that we can operate within the standard operation procedures as given by the Minister of Health and your government. But we have also demonstrated that we have always done this before, so it is going to be easy. It is always easy because there is nothing new in our industry to keep hygiene, to keep bacteria and viruses away from, from our clients. Now all we need to do is to make sure that even us, we are protected. Kindly give us whatever more guidelines you think is practical or necessary. We shall practice it, we shall put it in, into consideration, and we make sure we serve our people, we serve Ugandans, so that we also can earn something to pay for the rent, for the buildings, and also survive as owners, but more importantly, the service providers, the people who work in these saloons, they depend a lot on the saloons being open. There are small saloons whereby somebody has one chair. That person is already social distancing. There is no congestion in his saloon. He has been depending on that saloon for survival, for school fees for his children, for every, every person who owns that small saloon has so many people that depend on him. It's a chain. Kindly, our government, look into our matter, our cause, and release us and open our workplaces so that we can serve Ugandans. As ASU, we have already put, place, put forward measures to make sure that all our members comply with your guidelines and we shall make sure we follow up as you may require. Ndi mutuze we munyonyera ngo mulimo gwange. Nasoma bya semu bya saloon. Era nga nkoledde mu saloon ye banga deni yembezaawo. Naye okuva we baatugala tetuyina wa we tujja kyakulya. Era singa nali segatta ku kibiina kya aso nalibadde n'akawunga kendyako ennaku zino sikayina naye neegatta ku kibiina kya aso sobole okola ki okuba nga tulinawo ekibiina ekyaffe wetukola wetudduukirira naye tusaba owekitiibwa pulezidenti tuyambe otugulewo kubanga ebintu byetukoleramu birina sanitizer tetusobola kusiiga kasitoma bulwadde amannya nze lubega nicolas era nga ndi mukozi wa saluuni nkola mu saluuni saluuni kyekiru kyenakuguka gwe mulimo gwange gwenyinamu obukugu naye okuva lwe baatuggalawo embeera mbi embeera mbi nnyo obulamu bwayonooneka era singa seegatta ku ba aso okunnyamba katono ke bannyamba singa ndibubi embeera mbi nnyo nnyo nnyo nnyo ddala tusaba buyambi